vita parte parita inventita Saluton kai bonvenon alia nova episodo Mi estas en mia laborchambro kai hodiaŭ mi registris videon por la videoserio farata de Teio esperantisto e kai cron viruso episodio 7. do mi anta u joyas uh, eh, vidi la resulton mi parto prennis per uh, unu minuta video chi el ciui aliai kai la chanso parto prenni ancora da ora stum eh, che il kaitago e donem altrafu la ocason ti on dirite ni turno nian attenton alla medito resto con ni con medito kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof amenito. Hodiaŭ mi legas el gazeta articolo el esperantisto Jaro 1894 temas pri la fina resultato della voce donado por au contra u reformoi char ni priparoli si omete ti un aspecto on lasta tempe do mi laut legos el pagio cent naudec hoc giuste sub la tabulo la fina resultato secve estas la plimulto da esperantisto e decidis che la lingvo esperanto devas tute sen ia shangio resti en sia gis nuna formo. Tion ci ni sigas al niai amicoi. De ciai commentarioi ni nin detenas, char la mal dolcezzo de la disputoi estas ancora u fresha, cae estas bone ne tusci gin. La hodiavo el tiro montras la reagon de Zamenhof al decido. Chainas al mi che ni povas fructo plene cun mediti sur tio vortoi, char ne ofte ocasas che homoi sin detenas de la commentoi post acra voce donado. Do Zamenhof scribas che la disputoi au discutoi in moderna speranto, en havis mal dolcezon, cae tio estas sento ec gusto cion oni devas respecti sen gin tusciante. Do mi mem mi confessas publice che mi mem mult foie ne condutis tiel. Ciam estas decido, estas decido, puncto fino. Cae esas multe pli sage, lau mi, sin deteni de ciu commento. Mi ne plu commentas, mi invitas nin cun mediti sur tivi vortoi. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.